周深的嗓音简直就是天籁，在《创造营两千零二十一》的成团夜上面，演唱了一首歌曲。周深是在三个组合的表演之后，再过了几个节目唱的。之前定义还被吐槽说是难听，而周深的声音出来之后，简直就是照妖镜，瞬间显得成员们唱的都不怎么样了。而周深的高音一直很绝的。 在这个男团的高音都不是很强的情况下，周深的声音一出来就很震撼。终于有很精彩的舞台了。在这之前，观众们看了一场很长的直播，然后又看了学员们的表演，真的有一点疲惫。周深的声音出来之后就清醒了，不愧是学员，这种实力不容置疑。不过还有一点要吐槽的就是，听不够。 再加上第一句歌词的时候，话筒没有开，就很无语。本来就已经只有半首歌了，第一句还因为话筒没开给没了，好好的舞台就以为这个不完美了。看周深唱完第一句的时候放下话筒的表情，真的是有点无奈了。直播的时候能不能有点心？有被气到。即使周深第一句没有声音，还是碾压了所有的学员的。 这是毫无疑问的，甚至有网友说：“感谢周深净化了大家的耳朵，这一种的才叫演唱好吗？”学员们，请向周深老师学习，以后好好的练习唱歌好吗？周深的声音还是在声乐组第一组的前面，在他后面唱歌就更加的明显了。而周深的现场演唱效果是什么样的呢？看宁静就知道了，他真的是很爱周深。 只要是镜头扫过他，几乎都是在蹦迪，非常的兴奋。有时候蹦迪拦都拦不住，好像彻底的嗨了。如果导师之间也有投票通道的话，周深应该会断层第一。宁静是真的在蹦，他跳嗨了，身后还有很多的学员在看，但是他甚至还想拉学员一块儿蹦，就是学员们坐的位置太紧凑，没有办法站起来一起蹦。 宁静平凡的回头蹦是真的很可爱了，而且宁静不愧是真性情的人，在结束之后还一直说太好听了。周深的实力那还用说吗？而宁静还被耳麦给蹦到了脚上，被拉住的时候还在蹦，就算是一只脚被勾住了，但自己可以单脚蹦啊，太可爱了。最后还是刘亦云看到了，扶了宁静一下才没有接着蹦。 宁静是真的跳开心了，这个场景好搞笑啊！果然没有人能够拒绝周深的魅力。周深和学员们的差距，相信大家也都看到了。其实有差距也想过，但直播的时候没有想法差距会这么大。即使现在出道的人里面，也有唱功崩了的，可以说是因为紧张。但既然都是爱豆了，就要让大家看到你们的实力呀！ 希望再一次表演，你们可以让更多的人称赞，而不是吐槽。